nunc seriam me videtis. Constitue enim vobis legere in initium huius pulcheri mai fabulae medeae Senecae. Actus primus loquitur medea. Di coniugales tuque genialis stori, lucina custos quaeque domituram freta tipinnoam trena eh, lucina custos quaeque domituram freta tifin novam frenare docuisti ratem, et tu profundis saive dominator maris, clarumque titan divide in sorbi diem, tacitisque praebens conscium sacris iubar, hecatetri formis, quosque juravit mihi, deos iason, quosque medeiae macis fas est precari noctis aeternae caos, aversa superis regna manes quimpios, dominumque regni tristis et dominam fide meliore raptam voce non fausta precor. Nunc, nunc ad estes sceleris ultriques deae, crinem solutis qualidae serpentibus, atram cruentis manibus, manibus, ah, non manibus, manibus. Um, atram cruentis manibus amplexae facem ad est talamis horridae quonda meis quali statistis coniugi le coniugi letum novae letumque soceret regiae stirpi date est peius aliquid quod preker malum vivat per urbe serrer in notas agens exulpa vens in visus in certi laris iam notus hospes limen alien expedat me coniugopter quoque non aliud quem, peius precari libero similes patri similes matri parta iam part peperi querela sverba quin cassum sero non ivo in hostes manibus excutiam facis cae loque lucem spectat hoc nostri sator sol generis et spectator et curu incidens per solita puris patia decurrit poli, non redit in ortus et remetitur diem? Da, da per auras curribus patriis vehi committa benas genitor et fragrantibus inifera locis tribue moder et flagrantibus in ignif loris tribue moderari iuga. Gemino Corintos litro ponens moras, cremata flammis maria committa duo. Hoc restat unum pro nubam feram, ut ipsa pinum posque sacrificas preces caedam dicatis victimas altaribus per visca ipsa quaere supplicio viam si vi vis anime si antiqui tibi remanet vigoris belle femineos metus et in hospitalem caucasum mentu in due quod cumque vidit faces aut pontus nefas Ui debedist mos, ef rinno torida, tremenda caelo pariter ac terris mala, men sacitat, vulneret caedet vagum, funus per artus, leuia memaraubi nimis. Haec virgo feci, gravior ex urga dolor, maiora iam escelera pos partus decent. Scusate, decent, decent est um, accentus germanicus, ecent, decent, hm, difficilim <laughs> mi, maiora iam me scelera post partus decent. Ac te quid exidium para furore toto, Pariana narrentur tua repudia talamis, talamis, repudia talamis, quo virum linquens modo, hoc quo secutas, rumpe iam signis moras, quae scelere partas, scelere linquendas domus. Corus primus. Mm. Nescio quid metri sit, sed ubi de bimus. Atregum talamus, numine prospero, qui caelum superi, qui queregunt fretum, atsin cum populis rite faventibus, est asclepia deos minor ut in maece nas atavis edite regibus vel? Um, exegi monumentu aere perennius, en horati est idem primum sceptri feri scollat taurus celsa ferat tergore cantito, Lucinam nivei femina corporis in temptata iogo placet et asperi martis sanguineas quas cohibet manus. Manus. Quaidat belligeris foidera gentibus et cor nu retinet divite copiam donetur tenera mitior hostia. Et tu, qui facibus legitimi sades noctem discutiens auspici dextera, huc in cede gradu marcidus ebrio praecingens rossio tempora vinculo, et tu, quae gemini praevia temporis, tardes stella redis semper amantibus, te matres audi te cupiunt nurus qua primum radios spargere lucidos vincit virgine us decor longe che cropias nurus et quasta igeti iugis exercet iuvenum modo muris quorcare topidum et quas aonius latex alpe iusque sacer si forma verit aspici cedent dentai sonni duki proles fulmini simprobi aptat qui jugati gribus nec non qui tripodas movet frater virginis asperai cedet castore cum suo pollux castibus aptior sic sic cae liculae precor vincat femina coniuges vir longe superet virus videtem in um, in in hu in iodem uh, carmina es car est corus um, metrum mutatur primo vel primum adhibetur uh, asclepia asclepiadeus minor tum ferecrateus ich heiß ferecrate ne quatsch quatsch est est est es est ähm, gluconeus Glykoneus werd ich genannt. Winkit virgene us decor. Dam da dam da da dam da dam. Ut. Ähm, dia nae in fide, Fotatsus kitis. Äh, Tyrtarion. Et, ähm, Carmen Catuli sexagesimum primum, fotatsa? Mm. Bene. Ähm, sieg, sieg, sic sic tae Nicolai precor vincat femina coniuges vir longi superet viros haecum feminio constitit in constitit in coro unius facies praenit omnibus praenitet est difficile pronuntiatu sicum sole perit siderius decor et densi latitant plei iadum greges cum poi be solidum lumine non suo orbem circuitis cornibus allegat ostro sic neveius punicio color perfusus rubuit sic nitidum iubar pastor luc nova roscidus aspicit ireptus talamis facitis horridi effrenae solitus pectora coniugis vita trepidus prendere dextera felix aioliam corripe virginem nunc primum soceris sponse volentibus concesso juvenis, ludite iurgio hinc illinc juvenes mittite carmina raras in dominos iusta licentia candida trusigeri proles generosa li ai multifidam iam tempus erat succendere prinum pinum ex cut solemnem digitis marcentibus ignem festa dicax fundat Convicia fes cenninus, solvat turba iocos, tacitis e ad illa tenebris, scusate, solvat turba iocos, tacitis e ad illa tenebris, si qua peregrino nubit fugitiva marito. Ah, okay. Hoc nunquam patio, me hoc nunquam antia degisse. Er de causa tam saipe peco. Um, ehm, metum itra mutatur in hexametrum. Mm, etiam in tragoidiis et in comoidiis hexameter non nunquam atibetor. Il partibus coralibus. Mm. Quin pergam Medea et nutrix bene est actus secundus colloquuntur Medea et nutrix beide aus dem Haus tretend ähm, ex äh, exiunt e domo äh, ut ut ähm, amba ambai ambai weil äh, uter ut, utraque utraque fortasse äh, des qui äh, simul exiant necne äh, Medea gegürtet aufgestecktes Haar. Mhm. Medea. O Kittimus, aures, peporit, hymenaius meas, vix ipsa tantum, vix atu credo malum, hoc facere iasum potuit, e repto patre, patriat que regno sedibus sol exteris, deserere durus, merita contemsit mea, quis scelere flammas viderat vinciet mare, ad credit omne consumptum nefas in certa vecors mente ve sana feror partes in omnes. Unde me ulcisci queam, ut in esset illi frater, est coniungs in hanc ferexigatur exigatur, hoc mei satis est malis, sic quod belascae, sic quod urbes barbarae, novere facinus, quod tuae um, ehm, novere facinus quod tu ignorent manus nunc est parandum scelera te ho ah, <clears throat> nunc est parandum scelera tortentur tua et cunc dar redeiant inclitum Regni decus rapto et nefanda virginis parvus comes di ense funus in gestum patri sparsumque ponto corpus et pellia senis de cocta eno membra <laughs> funes timpige quam saepe fu di et nullus scelus irata feci saevit in felix amor quid tamen iasum potuit alien iarbitri iurisque factus debuit fer obvium a fer pectus melius a melius dolor fori foriose locvere si potest vivat meus ut fuit iason si minus vivat tamen memorque nostri muneri vivat tamen memorque nostri muneri parcat meo culpast creontes tota qui scepto impotens conjugia solvit quique generit conjugia solvit quique generit reax generit gen, genetricem abstrahit em genetric abstrahit natis et atro pingura strictam fidem dirimit per dirimit expectatum, di ah, dirimit, petators, dirimit, dirimit, mm -hmm. peccavi, um, a strictam fidem dirimit petatus solus hic poenas luat quas debet alto cinere cumulabo donum ui debitatrum verticem flammis agi malea longas navibus flectens moras respondit nutrix sili obsecro, quae tusque secre tu abditus manda a dolori, gravia quisquis vulnera, patiente dae mutus animo pertulit, referre potuit, ira quae tecitur nocet. Po, oh, pulcrum, ira quae tecitur nocet. So the wrath which is hidden, it's damage, damaging ira quae tegitur nocet, qui cumque tegit, tegit iram suam um, nocet aliis, malum facit aliis. Ira quae tegitur nocet, professa perdunt odia vindictae locum. Mm, est melius profiteri, se odisse, aliquem, es meli es es meli es sempre loqui de difficoltà di di difficoltà busquam ehm um, conari ehm um, conari eh chelare conari chelare iram e eh, in nostra lingua teodisca germanica digitur eh, den di den di wut in sich hineinfressen bene, et eh, respondit respondit Medea, levis es dolor qui capere consilium potest, et clepere sese, quid clepere? Clepere? Nis cio verbum. Clepo, äh, eh, clepo? Clepsi cleptum? Heimlich wegstehlen, mausen, <laughs> mausen. To mouse away, it's very funny. Bene, um, ok. Um, to hide, to hide. Uh, Lewis est dolor qui capere consilium potest, et clepere sese. Magna non latitant mala. Libet ire contra. Respondit Nutrix, et lego unum versum. Libet ire contra. Siste furia limpetum, alumna, uvixte tacita defendit equ... Defendit quies. Defendit quies, Medea. Fortuna fortes metuit, in navos premit. Ui, quicrum! Fortuna fortes metuit, in navos premit. Hoc mi redulet um, versum vel dictum um, notissimum fortis fortuna adiuvat vel um, ut vergilius uh, in aeneide sua um, audentes fortuna iuvat sed hoc est um, contrarium fortuna fortes metuit in navos premit nutrix dunc est probanda si locum virtus habet Medea, nunquam quam potest non esse virtuti locus. Nutrix, spes nulla rebus monstrat afflicti suiam. Medea, qui nil potest sperare, desperet nihil. Ah, qui nil potest sperare, desperet nihil. Wer nichts, wer sich nichts erhoffen kann, kann auch nicht in der Hoffnung getäuscht werden, also enttäuscht werden. Die vergliosmi dicerem. Desperet nil. Qui nil potest sperare, desperet nil. Abiere colci conjugis nullas fides, nihilque superest opibus et tantis dibi. Medea, Medea superest hic mare terra suidis ferrumque dignis et deus et fulmina rex estimendus ah das modo ähm haec est nutrix et äh, haec est medea bene rex estimendus rex meus fuerat pater non deto is arma sint lice terra edita, morire, cupio, quafuge, et fugae, Medea, fiam, materes, cui sim vides. Pro fugere dubitas, fugiam, fugiut ulciscar prius, windex sequetur, torsan inveniam moras. Es pulcrum, dietur? est dialogus eh, dicitur stichomiti, stichomitia, unum versus, nutrix, moriere, non mo, falsum legi, non moriere, eh, moriere, morieres, you are going to die, you will die. So, um, moriere, cupio, profuge, pae et fugae, est unum versum, moriere, cupio, profuge, pae et fugae, nonne? so you will die. I wish that. Um, yeah, uh, run away. I will, I will regret. Medea fiam. So the Nutrix says, dig, quick, quite a causal lockwood anglicke. There, look at the Nutrix digit. Medea, Nutrix eam, Medea appellat, et respondit Medea, fiam. Id est Medea fiam sed iam est Medea, cur dicit se Medeam um, ehm, factura messe. Quia est Seneca, ego, ego hoc dico, ego puto, et Seneca legit, et um, ehm, ae qualis Seneca, Senecae eh, legerunt um, ehm, Medeam Euripidi. Ea de causa cum Medea dicit fiam Medea, ehm hoc significare potest ut puto se dicit ehm non dum sum medea sed fiam ea medea quam vos novistis qui ehm qui legitis Emediam Euripidi fiam illa, illa Medea, quae orchidit liberos suos. I will become the Medea you know from Euripides. I think that's why she said, I will become Medea. Medea fiam. Et tum in, um, in, in monologo Medeae, Medea um, dicit, Medea nunc sum. Medea der Janung so, oh, das ist Tragikum, das ist So, I'm so silly. Wenn <laughs> es Versum, ähm, ich darum Versum, Medea fia mater es cuisim vides. So, um, nutrix, intelligit, intelligit, quid quae Medea dicere um, voluerit Medea fia Medea occidam um, filios meos nunc dixit tu es mater cui sim vides cui mater sim sum mater em liberorum iasonis benem mm nutrix eh, nutrix genau compesque verba parce iam demens minis animosque minue tempuri aptari decet fortuna pes au ferre non mm. fortuna pes au ferre non animum potest, sed cuius ictu regius cardo strepit ipses pelasco tumidus imperio creo intrat creo avunculus mediae eh non quid dico quid dico uh, est uh, eh, avunculus antigones non est avunculus mediae um, creon um, spectate ja est est est rex corinthi est est pater creusae um, ehm, paelicis um, iasones que dest creo nunc es es hoc es creo medea colcinox iait Medea colci noxiae tae genus, non du meis exportate regnis pedem? Molitura quid nota fraus, notas manus, cui parcet illa, quemue securum sinet. Abulere propere pessimam ferro luem, equidem parabam precipus se vicit gener. Concessa vitas, liberet fines metu abeiatque tuta, ferta, fert gradum contra ferox minaxque nostros proprius affatus petit. Arcade family tactura cessu procul iubetes sileat, regi imperium pati aliquando discat vade velo qui via monstrum quas haebo horribile iam dura uehe monstrum quae saevum horribile iam dudum auehe und äh, eh, Vergili monstro rend in form games cui lumen ademptum de ähm, tertio libro potasse est allusio quia etiam in hoc versu ähm, multae elisiones vel synailo pes inveniuntur eh, vedea quod crimen aut quae culpa multatur fuga quae causa pellat innocens mulier rogat si judicas cognosce, si regnas iube. Mm. Ae quat regis imperium feras, iniqua numquam regna perpetuum manent, i quaere recolcis redeo quia vexit ferat vox constituto sera decreto venit qui statuit aliquid parti naudit altera aicum licestature et haud aicus fuit. Auditus ate pelia supplicium dolit, set fare causae detur e grigiae locus. Medea. Difficile quam sit anima tira flectere, iam concitatum quamque regaloc putet. Sceptri superbas quisquis an movit manus, qua coi pitire regia didi regia didi me a quam vis enim sim clade miserando bruta expulsa supplex sola desert undique afflicta quondam nobili fulsi patre a voque clarum sole deduxi genus quod cumque placidis flexibus pasis rigat pontusque quidquid scuticus scuticus a tergo videt palustribus quam mare adultescunt cont aquis armata peltis quid quid exterret cohors inclusa ripis video termo hoc omne noster genitor imperior regi Genio generosa Felix decore regali potens fulsi pet debantum me ostalamus proqui qui nunc petuntur rapida fortuna clevis pae capsque regne ripuit exilio dedit confide regnis cum levis magna sopes huc perat et illu casus hoc rege sabent magnifice dingens nulla quod rapiat dies prodesse miseris supplices fido lare mm -hmm. protegere prodesse miseris supplices fido lare protegere solog colcico regnextuli, tuli de cusillu graciae flor inclitum praesiti jaciuae gentis et prolem deum servase memet munus est orfeus meum qui sac sacantum mulge et silvas trahit gemi nunque munus castor et pollux meumst sat satique borea quique transpontum quaque sum mota lunceos lumen in misso videt omnes quiminiae nam ducum taceo ducem pro quod nihil debetur hung nulli imputo vobis revexi ceteros unum mihi in esse nunc et cuncta flagitia ingere fatebor obiqui crimox solum pot fate fate borobici crimen hoc solum potest argo reversa virgini placeat pudor pater quae placeat tota cum ducibus ruet per las catellus hic tuus primum gener tauri ferocis ore flagrant iocidet fortuna causam qui volet nostram premat non paenit et servase tot regum decus quod cum pecul paprae mi ex somni tuli hoc est penes te. Si placet, damnaream, sed red de crimen, sum nocens fatior creo, talem scijebas esse, cum genu vatici, fidem per suplex praesi dis peti. Ter hac miserii angulet, et sedem rogo, latebras braspe viles, urbe si pelli placet, detur remotus aliquis in regnis locus. Prrrr, vas dialogus satis longum. tum chorus audax dim jungvi pedabelis ut. Hm, bene, nunc consistam, sed fortasse eh, pergam legere medeam, ut eh, demum totam medeam, ehm, lixere net ut cum uh, future exacto qui non potest puto sed um, potasse eh, legam potam fabulam tacet legerem valetem